you भाई बंदे और कुटम कबीला देखत सब रह जा दूत आए जब राम के बचा कोई ना पा अरे दूत राम के महे जे धेन दूत राम के आहे मोरे राम अरे बचा को अरे वणे

Arab टूट के छाती जे सब रो है टूट के छाती जे सब रो है के छाती जे सब रो है के छाती जे सब रो रिश्तेदार पुरा बस्ती के रिश्तेदार पुरा बस्ती थे रिश्तेदार पुरा बसती no सपनों आरे तू अरे बचा कोई